выключу, пока только что... Саша! Мам, я не выключу. Сейчас выключу я, и компьютер вообще да, не включится хочу, никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша! Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не надо, надо, надо выключить. Надо выключить. Нет! Да. Нет! На обмеження Сашко реагує протестом. Виключай. Нет! И не кричи, пожалуйста. Я Не кричи. Не выключу. Я выключаю. Ба! Значит, я сейчас выключаю. Бабик! Выключить. Бабик! Не выключить. Я хочу прочитать все. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Тише. Надя! Ты я такой дурацкий интернет из имбирного ноль. У тебя есть сайты. И все. А? Но тут вот это надо почитать, Я чтобы... сейчас выключу. Мама, давай слушай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие вы правила! Да. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет.